azizlar bugun biz e, o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyevning yangi bir e, qarori loyihasini muhokama qilmoqchimiz e, bu do'stim hamkasbim afg'onistonlik shahboz iroj shahboz bilan ko'p yillar birga ishlaganmiz o'zbek bo'limida u hozir fors bo'limida ishlaydi to'g'rimi afg'oniston bo'yicha xabarlar tarqatadi shahboz bizga bir xabarni bilish uchun qiziqib o'zi keldi aynan mana shu o'zbekiston prezidentining qarori haqida eshitgan ekan u ham bo'lsa bu qaror hozircha loyiha shuni aytishimiz kerak u hali e, tasdiqlanmadi lekin qarorda aytilishicha ikki yuz ming dollar sarmoya kiritsa o'zbekistonga kimdir u e, o'zbekistonda e, yashash ruxsatnomasini olishi mumkin u nafaqat bu sarmoya balki yashash uchun ko'chmas mulk olsa ham unga yashash ruxsatnomasi berilishi mumkin kamida 200 ming dollar turishi kerak bu ko'chmas mulk shuningdek aksiya yoki qaysidir kompaniyalarning ulushini sotib olsa yoki o'zi xorijiy kompaniya tuzsa o'zbekistonda buning ham qiymati kamida 200 ming dollar bo'lsa o'zbekistonda yashash huquqini olishi mumkin bo'ladi xorijiy fuqaro sizning qiziqishingiz nimada bunda sizga afg'oniston uchun afg'onistonliklar uchun ahamiyati nimada bu kabi qaror loyihasini afg'onistonni vaziyati sizga ma'lum bu e, xavfsizlik nuqtai nazaridan e, doim yomon bo'lib kelayotgan e, afg'oniston shamoliga yashayotgan mardom umuman o'rta osiyo mamlakatlariga borish kelishga ko'p aloqa topganlar hamisha ham bor bu gap lekin bir osonroq yaqinroq yo'lni axtarmoqchi edilar axtar edilarki bu yerga borib qolish mumkinmi oila a'zolari bilan qolish mumkinmi emasmi degan u yerga endi maxsusan o'zbekistonda qonun biroz qattiqroq edi shuning uchun turkiyada borib sarmoyaguzorlik qilganlar turkiyada afg'onlar juda ko'p a juda ko'p endi til tilni biladilar u yerga qiyinlik til nuqtai nazardan yo'q bo'lishi uchun ko'pi turkman va o'zbek afg'onlar yerga borib sarmoya yotqizganlar va xeyli ehtimoli borku turkiyani iqtisodiga ham bular manfaat qo'shgan bo'lsalar endi bu xabar bu yangi xabar o'zbekistonda haqida u shamoliy viloyatlarga yashayotgan mardim uchun juda bir muhim qiziqarli xabar deb o'ylayman nima uchunki afg'oniston tojikiston o'zbekiston turkmaniston iron pokiston va xitoy bilan chegaradosh pokistonga bora borolmaydi uncha yaxshi osonlik bilan nima uchunki bilasiz o'zingizga ma'lum bu xavfsizlik nuqtai nazaridan bularni xavotiri ko'p bo'lga chegarada ham muammolar bor boshqa mamlakatlarga ham uncha nima emas vaziyat iqtisodiy nuqtai nazardan yaxshi emas edi ikki yuz ming dollar menimcha afg'oniston tojirlar uchun uncha katta bir pul emas bu mumkinki bular borib o'zbekistonda bundan keyin yashasalar sarmoyaguzorlik qilsalar va turkiya ham uzoq ham qiyinligi ko'p bu yerga chegaraga qaror topgan daryodan vaqt o'tsangiz o'zbekiston mm-hmm. bu ko'p yaxshi bo'ladi endi bu aytyapsiz afg'onistonlik tujjorlar uchun afg'onistonlik ishbilarmonlar uchun ikki yuz ming dollar uncha muammo emas deyapsiz qayerdan ularda buncha e, pul bor afg'oniston sharoitida ya'ni u yerda savdo juda rivojlanganmi shunday odamlarda e, shu kabi sarmoya kiritishga imkoniyati bormi qurbi yetadimi bundan avval yo'q edi endi shu o'n yetti yil orasida bu yerga e, xorijiy mamlakatlardan borgan e, maxsus nihotlar va e, mana bu harbiylar borgan bular uchun ozuqa tayyorlash bular uchun suv keltirish masalan ichayotgan suvlarini ham bular dubaydan keltiradilar hmm. e, ba'zi shirkatlar faol bo'lib bular xeyli mana puldor bo'lib ketgan boy bo'lib ketganlar ya'ni imkoniyatdan foydalanib o'shanga mhm. qo'shilganlar shunday hali bir alohida bir bir bir qishir jomiaga bor bular endi agar qadim faqat boylar va g'ariblar bo'lsa hali bir mutavassit mardim ham bor bular albatta shu xalq bor hmm. mutavassit xalq ham endi topilgan bular bir lak yo ikki lak dollarga zo'r yetishayotgan mardim ko'p hmm. endi hozir o'zbekistonga ular kelishsa masalan uy joy sotib olishlari ko'proq ular uchun muhim bo'ladimi yoki biznes qilishmi o'zbekistonda ikki yuz ming dollar kiritib endi o'zbekiston hukumati manzuri uni man durust tushuna olganim emaski bu shu ikki yuz ming dollar bilan siz agar uy sotib olsangiz shuni o'zi bir sarmoyaguzorlik deb bo'ladimi bo'lmaydi ikkovi ham ikkovi ham ekan hmm. mana e, loyihaning e, qisqacha nimasida aytilishicha izohida ikki yuz ming dollarga kamida uy sotib olsangiz ham sizga yashash nimasi beriladi ruxsati yoki sarmoya kiritsangiz biznes ochsangiz qaysidir kompaniyaning e, ulushini sotib olsangiz ham hmm. ana o'sha qiymat uchun sizga 3 yillik viza beriladi va xohlaganingizcha o'zbekistonda qolib e, bu vizani e, yana ham keyin uzaytirishingiz mumkin 3 yildan keyin men ba'zi tojirlar bilan afg'on tojirlar bilan shu xabar haqida suhbat qildim ular aytadi katta bir xavotir buki agar o'zbekistonda yana davlat tag'yir qilsa ya'ni hokimiyat tag'yir qilsa rais jumhur boshqa kishi bo'lsa jumhur rais boshqa prezident o'zgarsa ha prezident o'zgarsa yana bu agar qonun yana tag'yir qilib qolsa bizlar o'rga bizda prezident tez tez o'zgarmaydi <laughs> agar o'rga sarmoyaguzorlik qilsak pul yotqizsak yana qonun tag'yir qilsa bizlar hmm. nima qilamiz ya'ni vaziyat o'zgarib qolsa mana shu bir katta bir xavotir bilan endi biznesda har doim risk bo'ladi xavf <laughs> bo'ladi va ko'p biznesmenlar bundan qo'rqishmaydi ham mana afg'onistonda ular e, afg'onistondan borib turkiyada juda ko'p ular faoliyat yuritishar ekan men hatto ko'rdim veb saytlari bor e, afg'on biznesining uyushmasi mhm. turkiyada katta katta marosimlar o'tkazishar ekan ular u yerda qanday e, biznes bilan shug'ullanishadi nima ishlar qilishadi ular u yerda ko'pincha ular endi shu oziq ovqat o'y jihozlarini bular turkiyadan afg'onistonga sodir qiladi keltiradilar eksport qilishadi eksport qilishadi va albatta chinadan ham xitoydan ham keltiradilar lekin turkiya bir katta bir bir, bir bozor afg'oniston turkiya uchun shu hozir hmm, hmm. farsh boradi mana bu mahsulot bor farsh gilam turkiya gilamlari olib boradilar qoninni olib boradilar sotgan uchun siz o'zbekistonga borganmisiz o'zingiz men surxondaryogacha borganman u yoqqa termiz shahriga borib biznes qilishga harakat qilmaganmisiz <laughs> men boy emasman <laughs> ikki yuz ming dollar yo'q <laughs> yo'q bundan keyin e, imkoniyatlar e, ko'payadi deb o'ylaymiz va mehmonimiz bugun shahboz irach afg'onistonlik e, hamkasbim edi e, va bugun biz prezidentning e, yangi qarori ya'ni sarmoyadorlarga oson sharoitlarni yaratish borasidagi yangi qarori loyihasini muhokama qildik rahmat